Mm. No valió el apaño, sigue haciendo daño. Me ensaño cuando no me entiendo, soy extraño. Baño nuevo, vida, rueda, muerte antaño. Intento no escribir desde hace un par de años, ¿para qué? Soy un mierda y ya huele fuera, uh. Ya no tengo perlas, solo saco peras enteras Para ti, para los colegas es porno Me dicen Olmo, nunca se lo esperan Que verán en mí? ¿Qué decir? El meeting se endereza Pensar en si es naturaleza Es pesar el fin y ver si faltan demasiadas piezas Alérgico porque te sobran trazas de corteza Dios, rézame, ah, porque te he creado Lo has jodido todo, ven a ver lo que has dejado A tu imagen y semejanza, creativo Pero repito frases para sentirme gratos porque tuve un mal plan, no pude parar el tran tran No pude parar el run run Nunca supe no preguntar Porque tuve un mal plan, ah, tuve un mal plan ah. No pude parar el tran tran tran No pude parar el run run Nunca supe no preguntar control Anger can be a weapon If you control it, it Luces al palco Apetos que en mi mente se prende, abaco ah, No te murakami como un huracán O oh, las judas que apellidas mami, roba tu maná del taco Ah, casi que ahora no parece fácil, luego cuando lo resuelva dejo de tirar a saco ah, A Ato fuerte lo que duela, vuelo en una nave cueca hasta que vuelca un gato del revés Es vacuo, son tres, buscan felpa, firmes llora mares tristes sobre tierra seca que es ah, Aquí hiciste muecas, bromas que escondían lágrimas secretas y quien ríe ahora, hola Y quien sigue sola, quien se queda negra, como Coca-Cola Tú no tienes gesta, ni gestas que cuestan, porque no valoras, yeah, no valoras porque tuve un mal plan No pude parar el tran tran tran tran, yeah. No pude parar el run run, Nunca supe no preguntar porque tuve un mal plan, ah, tuve un mal plan No pude parar el tran tran tran tran, yeah. No pude parar el run run, Nunca supe no preguntar porque tuve un mal plan No pude parar el tran tran tran tran, yeah. No pude parar el run run, Nunca supe no preguntar porque tuve un mal plan, ah, tuve un mal plan No pude parar el tran tran tran tran, No pude parar el rum, run, run. Nunca supe no preguntar